o nuevo beato Monsenhor Jacinto Vera, contemplamos a beleza de uma vida santa. Eis a beleza da Páscoa de Cristo e da Igreja. grande beato Monsenhor Jacinto Vera, nos ajude hoje em el testemunho de la e em la missão. Que cada um de nós renove nossa missão de discípulos missioneiros. Amém.